没有，他写他自己的， <laughs> 你的他也写好了。啊，哎呀，哎呦，还是老话一句，你在还啊？会吗？怎样？还觉得他们怎样？我觉得，哎，他写什么？哎哎，不要偷看啊！怎么办？OK，你 OK 的。形容一下那件衣服。哎，啊，我知道那件。 <laughs> 你怎么知道？ <laughs> 我好像我最喜欢的，对你最喜欢的。 好。哦，等一下，你不要看，你要。你好了吗？你确定就这样子吗？对，你来拍了。等一下，等一下，等一下，你要不要改一下？你这答案蛮蛮笼统的，还还 OK。